ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው አሰራር ህገ መንግስታዊ አይደለም ወይም ፍትሐዊነት የለም በሚል የተቃወሙ ስልሳ የሚሆኑ የክልሉ ልዩ ኃይል አባላት ወደ አማራ ክልል ገብተዋል ሲል የአማራ ክልላዊ መንግስት አስታውቋል። የክልሉ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽንስ ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ትናንት የሰጡትን መግለጫ የተከታተለችው አስቴር ምስጋናው ከባህር ዳር ዝርዝሩን ይዛለች። መግለጫውን የሰጡት የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ይህንን ነው ያብራሩት። እስከ ትላንትና ድረስ ስልሳ የሚሆኑ የልዩ ኃይል አባላት የታጠቁ አካላት ወደ አማራ ክልል እየገቡ ነው ያሉት። እነዚህ ኃይሎች ከወልቃይትም ከራያ አካባቢ ያሉ አሉ እዛ አማራ የሆኑም አሉ። አማራ ያልሆኑ በአብዛኛው ትግሬዎችም አሉ። የትግራይ ህዝብ እኮ ጸረ ዴሞክራሲው በጣም የመረረው መሸከም አቅጦታል። የትግራይ ህዝብ ጸረ ዲሞክራሲ። አሁንም በዚህ አጋጣሚ መልእክት መስጠት የትግራይ ህዝብ ይሄንን አምባገነናዊ ስርዓት ራሱ ታግሎ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ማሸነፍ ነው ያለበት። ከትግራይ ክልል የመጡት የልዩ ኃይል አባላት በጥንቃቄ በልዩ ስፍራ እንዲቆዩ መደረጉን ነው አቶ ግዛቸው የተናገሩት። ትጥቃቸውን አስወርደን እነዚህ ሰዎች አንድ ካምፕ አካባቢ አስቀምጠናል። በግልጽ እነዚህን ሰዎች ዝም ብለን ወደ ማህበረሰቡ ልንበትናቸው አንችልም። ምክንያቱም የቲፒኤልኤፍን መሰሪ አካሄድ ጠንቅቀን ስለምናውቅ እዚህ ውስጥ ሰርጎ የሚገባ ስላለ ሰርጎ የገባውን ለመለየት የሚያስችል ስራ ሰርተን ነው ወደ ሌላው ስቴት ምንሄደው ማለት ነው። ይህንን ግምት ውስጥ ያስገባ ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። በእኛ በኩል ሰው ተፈናቅሎ እንዲመጣ አልፈልግም። ሰራዊትም ማንም ተፈናቅሎ እንዲመጣ አልፈልግም። የእኛ አማራዎች ጭምር ምንከራከረባቸው ጭምር እዚያው እየተጋፈጣችሁ ተቀመጡ ብለን ነው ያሉት። ስቃዩንም እንግልቱንም ይችለው ነው ያሉት። የት ነው የምንሄደው? መሬታችን ነው አገራችን ነው ብለው ነው ቁጭ ብለው ያሉት። ኢትዮጵያ አገራችን ናት። ወደ አማራ ክልል እንደገቡ ከተገለጹት የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል አባላት ጋር አብሮ የመጣው የዚያው ክልል የፖሊስ አባልና የጠገዴ ተወላጅ ኮንስታብል ታደለ ሀጎስ ደረሰ ያለውን በደል እንዲህ ያብራራል። በቃ ህዝብ ያለው የደረሰ ያለው ችግር እንግዲህ እኛ ሄደን እንግዲህ የእንጀራ ጉዳይ ነው። በእንጀራ ምክንያት በዛ ስለምንኖረው ማንነታችን የታወቀ ስለነበር ወስደውን ተመደን እየሰራን ቆይተናል። እስካሁን የስራ ቦታ ሄ የስራ ቦታ ስራ አዳሮ ነበር የሚሰራበት የነበሩ ቦታ እኛ ፖሊሶች ነን። ህጋዊ ሰልፍ ማውጣት አንችልም፣ መሰለፍ አንችልም። ፖሊስ ህዝባዊ ስለሆነ መሰለፍ አይችልም። እንግዲህ ሰልፍ ማውጣት አንችልም ብለን ጥያቄ ያቀረብን እናንተ ግዲ ሰልፍ አላችሁ እስከ አብይ ድረስ ብር ይልክላችኋል። በቃ ትልክላችሁ ብር ይክላታላችሁ ነው ነው አቅም ስላላችሁ የፖለቲካ አቅም ስላላችሁ፣ ስለዚህ እናንተ መታሰር አለባችሁ በማለት እንግዲህ መሳሪያም አውረዱ አውረዱኝ ሊያስሩ ያስኝ ሲሆኑ በስንት ስቃይና ስንት መከራ እኔ ቦታን ድር ቦታን ገብቻለሁ ማለት ነው። የት ነው ያለኸው አሁን አንተ? አሁን ያለሁት ቀራዳ ከተማ ነው። ወደ አማራ ክልል መጠህ ማለት ነው? አዎ ወደ አማራ ክልል መጥቼ ቀራዳ ከተማ ነው ቅዱስ ሶስት ነው ያለሁት። በዛ መጥቼ በስት መከራ መዘግባለሁ። ኮንስታብል ታደለ አክሎ እንዳስረዳው የጠገሬ ተወላጅ የሆነና ሽሬ አድሃሮ የሚኖር የፖሊስ አባል ለምሳሌ የብልጽግና ደጋፊነት ተብሎ በጥይት ተመቷል። እናታችሁ ደጋፊ ነህ፣ ከአብይም ብር እየተላከባችሁ ነው፣ ብር እየተቀበላቸው ነው። ስለዚህ ደጋፊዎች ናችሁ። ምርጫ ቢያቅፍ እየሰራችሁ ነው ያለ ኮራራው የሄድበት ደግሞ ታደነ ኮንሳት አለ የሄደበት ቦታ ታውቀዋለህ ብሎ ነው የመቱት። ከሽሬ ነው ብሎ ነው የተሰበረው በመሳሪያ። የት አካባቢ ተወላጅ ነው? ተገዴ ዳራ። የስራ ቦታው የት ነው? የስራ ቦታ ሽሬ አዳሩ ነው የሚሰራው። በራሱ መሳሪያ ሊያስኩ ተጣውሎ ነው ተኩሶብኝ፣ ተዋርቆብኝ ነው በል እከሌ መከኝ አንድ ስለሆናችሁ እንደዛ እንዳትል እያሉት ነው ያለ ሰው። የወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በበኩላቸው በወልቃይትና ጠገዴ አካባቢ ያሉ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት እየከዱ ያሉት ለጦርነት ተዘጋጁ በመባላቸው እንደሆነ ገልጸዋል። የራሳችንን ሕዝብ አንዋጋም በማለት ሀምሳ የሚጠጉ አባላት ወደ አማራ ክልል መምጣታቸውንም ነው የገለጹት። በወልቃይት ጠገዴ አካባቢ ያሉ ልዩ ኃይል እየፈረሱ እየመጡ ነው። ከሀምሳ በላይ ሰዎች እስካሁን ገብተዋል። ከማህበረሰቡ ከሲቪል ማህበረሰቡ በዘለለ የታጠቀውም ሀይል ተቃውሞ እንዳለው እናውቃለን። ምክንያታቸው አሁን እንዳለው ነገር ጦርነት ለጋ በሚደርሱበት ጊዜ ተቋማቸው እኛ ለማን ልንወጋ ነው? ለራሳችን ህዝብ እኛ ለመውጋት አንሰለፍም የሚለው ሰው ተቃውሞ መግለጫ ነው። በወልቃይትና ጠገዴ ህዝብ ላይ ህወሀት እያደረሰ ያለውን ወከባ የፌዴራልና የአማራ ክልል መንግስት ችላ ብሎታል እየተባለ ለሚሰነዘረው ትችት የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሚከተለውን አስተያየት ሰንዝረዋል። የማንነትና የወሰን ጥያቄ የፌዴራል ጥያቄ ፌዴራል ነው መመለስ ያለብን የማንነትና የወሰን ጥያቄ አለብን ብለን የምናነሳቸው ህዝቦች ጉዳት እየደረሰባቸው ነው የሚለው እውነት ነው። እንግልት፣ አፈና፣ እስራት እየደረሰባቸው ነው ያለው። እኛ ዝም እንላለን ማለት አለ እየታገልን ነው ያለን። ፌዴራል እንዴት ነው የሚመልሰው ብሎ የራሱን ኮሚሽን እስከ ማቋቋም ደርሷል። ሌላው ቀርቶ አጀንዳ አድርገነዋል። ከአሁን ቀደም እኛ ብቻ ነበር በዚህ አጀንዳ ላይ የምንቆረቆረው። አሁን ግን ሌሎችም ክልሎች ይህን አጀንዳ ያውቃሉ። ሌሎች ክልሎች ይህን አጀንዳ ይዘው እነሱም ጭምር አጀንዳው መታየት አለበት፣ በጠረጴዛ ዙሪያ መታየት አለበት፣ መፈታት አለበት ወደሚለው እየተሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። TPLF ያፈነገጠ ኃይል ስለሆነ ይሄንን ለይተን ትግል እናደርጋለን። ግን ዴሞክራሲያዊ ትግል፣ ግን ህገ መንግስታዊ ትግል ነው የምናደርገው። ከህገ መንግስት ውጭ ልንታገል አንችልም እኛ በእኛ በኩል ይህንን መሰረት አድርገን አሻፈረኝ ብለን እንደነሱ በትንኮሳ ወይም ስነ ልቦናዊ ጫና ለማድረስ የምንንቀሳቀሰው የምናደርገው ድርጊት አይኖርም። ይህን አስረግጬ ነው መናገር የምፈልገው። በእኛ በኩል ዴሞክራሲያዊ የሆነ መልስ እና መፍትሄ ብቻ ነው መፍትሄ የሚሆነው ለዚህ ሀገር። ጦርነት ለማንም አይበጅም። ወደ ግጭት በጉልበት ሄደን ይህን ጥያቄ ለማስመለስ ልንገባ አንችልም። እሱ ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው ምክንያት የትግራይና የአማራ ህዝቦች ለዘመናት አብረው የኖሩ ለመለያየትም የሚያስቸግሩ በደምም የተሳሰሩ አሁንም እየኖሩ ያሉ ለወደፊትም የሚኖሩ መሆናቸውን አንጠራጠርም። ይሄ እውነት ነው። መንግስት የሚታገሰው ይህን ሀገር ወደ ሰላም ለማምጣት ነው። ከዚህ በላይ እየከረረ የሚሄድ ከሆነ ከዚህ በላይ አደም ማይገዛ ከሆነ የፌዴራል መንግስት ህግና ስርዓት ማስከበር የሚያስችል ሙሉ አቅምና autonomous ስልጣን አለ። ይህን ተጠቅሞ ህግ ማስከበር አለበት የፌዴራል መንግስት። የትግራይን ህዝብና ይህንን አፈንጋጩን ቡድን በለየ መንገድ ቡድኑን ለማስታገስ የሚያስችል እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ሙሉ አቅም ነው ያለው። ስለዚህ TPLF ደግሞ ከዚህ ጸረ ዴሞክራት ከሆነ እና አሰራር ራሱን ሊቆጥብ ይገባል የሚል መልእክት በዚህ አጋጣሚ በግልጽ መልእክት ለክልሉ መንግስት ማስተላለፍ ነው የምንፈልገው። የአማራ ክልል መንግስት የወሰንና የማንነት ጥያቄዎቹ ስርዓቱን ጠብቀው እንዲመለሱ ከፌዴራል መንግስት ጋር በመሆን እየሰራ መሆኑን ነው አቶ ግዛቸው አጽንኦት ሰጥተው የተናገሩት።